老铁们啊，嗯，虽然不是同一时间，但是同一个厕所。老八，我再次挑战一把吃粑粑啊，奥利给！